انتم دلوقتي بتسمعوا فريق الفرسان قول حبيبي انك معايا وجنب مني دي الحقيقة ولا حلم وطال شوية والكلام الحلو ده بتقوله عني يعني فعلا دنيتي رديت عليا مستر تيجو صانع الافكار انا نازل ارض الملعب ضد جيوش وحيتان وتتار الجيوش مننا بتقلق منشط في صفحه اخبار وتتار جاي معانا يكسب الف طرحنا الاعصار دمرت بسرعة الفكرة انا جوه الملعب انا الافاتار فرحة حمد الاجنبي دي التوب مشرف جيت وناسه ياللي بتفهموا الرجولة بالعكس ارجعوا لأحسن تداسوا بحر الجدع انا هنا ما بيخلص سلبكوا مش حلو ازاكوا ده ما شفتش منكم حبة دم خلاص قررت انساكوا ياللي ما شفتوش الرجولة كتبت تاريخ شرف اسمي معاكوا واخد الحق حرفه مين هيسد ده الكبس عالي في كدار بيرد من سطح على سطح اطير وانط خط الدفاع عندكوا يتخطى اعمل حكاية واحدة صد رد انا كده وانا ماشي في الشارع كل الناس تتمسي عليا علشانك انت ما بقعدش شفت قد ايه انت غالية عليا دي بنات بتدور انحقي ايه بس بشوف انا صورتك في عينيا عشان انت بداية حياتي الجميلة اللي بيها مشغول على طول في الشغل حبيبتي حتى اما اروح كده تعبان مقتول يلا على كوكبي احذر لحسن تتقرب من 100 ميل انا عارفه غبي حذرتك من على بعد يا دونت تاتش حاجه في ملعبي في الاول هسمع سقفه ودي فرحه حماده الاجنبي ده نصبنا كمين للاخصام وحكمنا عليهم اعدام شنقن شنقن حركن حركن وانا قدامي خط الاخصام طب يلا بينا نقلب دندره ده الاجنبي حته سكرة لو تعدنا تقلب مفزرة هنا الوصول يا لو المرجلة كل الأقسام متدمرة بعد ما خرجوا من المعصرة اتقل كده حبة صغيرة تشوف أنا المتكررة صاحب مدلم صاحب كيفك لو هتجيلي أنا أكرفك أمسح واتسك وأمسح فيسك عشان أنت صاحبي بوشين العربية تعالي واركبي خمسة عليك ملعينة أجنبي هي لا جامدة تخربي وأي حاجة في دماغك اشتبي لو خصمنا ابعد عننا كل الناس هنا بتحبنا لو رجالة تكسب ودينا دي أحلى فرحة هنا فردنا انت لو حديد في ايدينا تتنى بلاش معانا يا ابني الفتوانة لو الجميع يحكم بيننا يقول علينا احنا الفرسانة جه بيت الابطال واحنا صاحبي اخدنا قرار نعمل فرحة بتضرب نار واحنا فريقنا ناس جبار قالوا على نفسي يوم سندلة ما سندلوش وقتي السندلة بس اللي سندل كان سندلة السندل مؤمن سندلة هعمل منك شوب زبادي اخو العروسة ده الجنت الفادي احنا سبيشال غير العادي تغلط لحظة قصادي الكم ابو زين يعني المحترم من عظماء السبعة الهرم واللي دماغه بتزقه الغلط يفضل ويانا بيشيل زارة النينجا ساكورا قدامه فزعه محمد سامي بيهاجم ارجعه شهيك وزفير اتنين يرفعوا الروح وانسوا الاحزان ودعوا المسايات جبارة في الفينش جنتل ايمن انزل حرش اوعوا تجيبوا كيفكم وياكم مستقبل ما جنة تقعد بس باسم الشامبو نجم الفريق صاحب العمر ده احلى صديق جوه الحرب يحط عليك تخسر ما تصدقش عينيك هات الفله الحمرا عروسه حط القرش ونادي عدوسة هات على حسي انا البسبوسه من غير اي حكايه موكوسه الكنتاكي يعني احمد جمل كلمه بكلمه الشغل اشتغل عرض القصه تصحي الامل سبع السبعه جمال بصك وسكران رايق لما بعيد عنك بتضايق اما نقول الشاب العايق في التروب الحوضه فضل سايق من النار جاي في التنين باسم رجولة شاب متين لما نقول الشاب الجنتل يبقى زميلي عادل العب حكيم ويملى علينا يلا مستر تيجو في المايكات على طول يديكو تحية أدائية العالي عليكو ربنا يبعد شر عنيكو لعبنا خارج على المألوف بلاش معانا تتحط خروف في الاستوديو كريم رؤوف اسمع مني وبص وشوف ما تقوليش انك كروان عمر زميلي نجم اللبان احنا اللي عاملين قلبان واحنا فريق يابا الفرسان